edições começaremos por negrito. Selecione o texto e clique no botão N. Abaixo você verá três opções. Clique no botão Mostrar previsão para ver como está a sua edição. Faremos agora o mesmo processo que fizemos com negrito com itálico. Selecionamos o texto, clicamos no botão I e mostramos a previsão. Para inserir uma ligação para outra página desta wiki, selecione o texto que eu quero criar, clico nesta corrente, verifique se a página existe, verifique se está selecionado para uma página desta wiki, clico em inserir. Para ligações externas, eu clico no botão Link, coloco o endereço que eu quero, o nome que irá aparecer, verifico é um link externo e clico no botão Inserir link. Atenção a esse espaço. Os botões inserem automaticamente a sintaxe. No entanto, nós podemos fazer isso manualmente. Então, que a gente abre, a gente fecha no caso de ligações externas, a gente coloca o colchete, o endereço que a gente quer, espaço e o nome que a gente quer que apareça. Fecha o colchete. Está feito. Vamos mostrar a previsão para ver que fica idêntico ao anteriormente realizado.